продолжающий. Правильно, ножку. 36 водитель. Золотой. завод уничтожили. Я уже за это время настолько привык э, к этому пейзажу, наполненному людьми с поднятыми руками, что мне кажется, это уже обычное дело. В принципе, люди уже настолько а, напрактиковались в досмотре пленных, что это получается очень быстро. А, кого надо, раздевают. Да, это слышно. Ну, это татуировка снимай, морская. локти показывают. С другой стороны показывают. А локти что означает? Ну, все. Упор? Ну, конечно, он лежит постоянно. А на видишь, у него мозолики. Сколько офицеров сейчас? Два ну, командира реактивного дивизиона. О, -о, -о. штаба реактивного дивизиона. То есть самые модные? Ну да, те, которые как раз по Мариуполю, думаю. Я не только по Мариуполю. Сем, ты, наверное, уже привык ко всему этому пейзажу. Да ну как же, ну, Саш, ну привыкнуть до конца-то невозможно. Почему? Ну, все-таки все ж люди. Но некоторые пейзажи радуют. Этот очень. детей по улице, женщин.